Salina Sif ndi ne mutumi Mahadi. Uh, yes ensonga za mawulire amwebali kubanga mu subscribing aba chikoze aina mabagobira mpola mpola chemukola cha bay. Um a police ayoge dokubanga temples enyweza ya abantu abalala kakati bawira dala basatu nsonga zo mvubukoli uh, Joseph uh, na washaba na washaba ya sadda omwana natwala omutwe ku parliament nga gutwali de speaker Eh, polisi yazeeyo ko wali e masaka <clears throat> nebanga tempozi eh, bako kunoinza kwekola era bano bayitidde kusimu mvuka gibamusanze nayo ikintu bamusanze ne sim nga ina boli abali abuliziganya nabo nokutuusa olunaku luyamusa ku parliament baina abantu ebaali mu contact jukira eh, nti yali akafuna essimu era nga abeewabwiri e masaka ekijja weni yasaddaaka omwana bagamba nti bamulabanga nnyo ngaakwata amasimu obula ngatala gakwatira we bali kakati ono nno eh, amasimu gano oba oli awo gonna gaali geekuusa ku lukwe olwokuba nga basaddaako omwana ono era wano poliisi ngaeyita mu simu eyo gyeyamusanze nayo erina ndoozi oba oli abamu be yatresinze naba nga bakolaki ngaabakwata mu mbeera yeemu era poliisi ekakasa nti ono teyali yekka mu lukwe olwo era mu mbeera eyo yensonga lwaki bakyanoonyeza n'abalala bangi obwera tunaaba omusango guno agugwidde mu bantu abawerako abeetaba mu kikolwa kino ekyobutemu era ekyenyamiza ajjukira ah, nti um, omukulu haman sentongo rdc w masaka yavuddeko ekyo naagaa mutu mutuufu bano beetaaga okuba nga ne abazadde abaali babeera n'omukulu ono nga ye pasta charles senyonga owere masaka nabo beetaaga okunoonyerezebwako gwate owaayo obeera otya n'omuntu nga tamanyiddwako mayitire n'omuteeke wa kalubeera naye banka so yembeera eyo apoliisi gyekyagenda maaso n'okunoonyereza paka oba ole banaatuuka ku kiyusi ekyokuba nga bafuna ekigendererwa kuba kati eyasaddaaka eh, eh, bamulina hmm. naye kati banoonya beyali nabo olukwe lwali lwali kigendererwa ki n'aba kiri emabega kakati oyo agenda maaso n'okunoonya hmm, kirungi apoliisi eh, ekanya investigations nga kesezakabaawo hmm. okwadde bingi ebifeedingawo nebikutama kati bigenda bemo for some time okay bibeko mm. uh, ah, naye ekikulu kya byonna polisi yaffe kaikambenga president tatuwandisira amasimu ucc okatako kodi eyomakati kubanga babawuli abyetukola mm. naye polisi yaffe ganya okubeera proactive ebyo very active kamera wemba ngenda yakyengera busega naye mukyebusega nga nyina emundu nga sitegerekese muli mbando za njagira otuuka ebusega polisi ebusega nga yategedde edda oba mm. kitegeera ne mm. njagenda ebusega ne petrol station siri mubbi ngeza bugeza <laughs> njagenda ebusega nibe ne petrol station nibe mm. petrol station ze ziri ebusega amini ekyengera nga nayise ebusega kamera enkeera zikomyewo ebifaananyi nga zindaga nayiseewo kali neebuzo nabya ku kamera bwati ng'alaba lwaki kitakuyaba polisi edakuba nebuzo sajja bayise nga balina emmundu obakitengezabugeza sigamba nti yabapimangezabugeza mm. oba okitegeera nti singamba mpitawo nga nini mundu ifunkyesa okujenkera sebo nga basajja polisi ekumyawo bifaananyi ona esimu eba ekubibwa zigenda mu kampuni gyebajja infomation bana bafunako infomation kubo osimanyi kinokutereezebwa kuba ddirwa empi ku masimu zikyayitira ddala emazima matuufu mm. osimanyi uss ne poliisi bakinbalina zibagalamu sibuliemu <laughs> era kati kyebakola era ku misango nga gino gyolaba kati nga guno tebasobola kutresinga mboozi gyebakola ki hmm. gyebayogera era ebiseera ebisinga ate emboozi kati si mugezi aba bob wayini badokita kiza besigye ezo nemboozi bakolaki <laughs> zidide na mugasogulya ati zibulira prominent people nenga ate bwembo zisaiba kola that's why muziri nsi naye kakati kola kakati kubano basolo tracinga ndi yakubidono nono nono yesi mi yasembe ji kuba sawe no neno ne ebe nabya nenga tasha tracinga leba nabya ashijika esimu so bacha batu jiwa bakola mbovu za biziba person asindiko musajja mu Afghanistan ngaya kwagenze okulaba namunonya ne bogera because ukolera contact yesimu Mm. nawandize nibakudde oba kitege nava mumafoesa ina agenda esomalia mm. takuba abakozi simulinga bagenda okusingana bakolaki abamanyi naava nagenda ekenya kuestan gate natulisa natakubye ku simu mukozi wokubya esimu bagenda kukwata naye mu uganda ubaddemba okukuba esimu nogamba gulu tujja kubasanyawo wanayenga yosisitevuddeeyo nekusoka ti polisi yaffe ina obeera mm. proactive ebyokulakitinga nga emivo gimaze obeerawo mm. si kirungi imubisi ositopiinibwa osajja bayakuba amasimu for sometimes back nakola ekikolabaisola enaku ezisuka mumaaso kitegeeza emboozi ye gyandayogera okuwandisa mm. abasimu ucc yajamufula naye nga wali so bina ekyuka mukikulu kya byonna ah, sikiragala tata waali ali mu lukwe naye okusinzira kubatuuze ku byalo mm. balina kyeboogera mulimu kyamusizaako musonya muvumu nnyo kyasajja batayogera abagumu mm. eh, kusajja tebalinga bakazi yagamba nti yemusumba kiiza mukufa nebituuka byona batonda ngaageredde yeinformation gyeyawadde batuzibagamba mugumu nnyo tetafayo muba yafiidwa n'omwana naye ebanga yakirimu nga tayasaliddwa naye ekikulu kya byonna omusajja katonda yamutonda nga wanjawulo talinga mukazi asoboka abanga ali yekka ne mupublic ataabikkako so kati ekyo naye polisi tuwadde manya beyakutte nekutta abalala basatu naye basigadde bali anonymasi mm. ayogera maaso n'okunoonyereza tuyi sipiika yabidde ebbali ngaa polisi kekola ogwayo nange kyenzikiriza nti kyali kirungi weteeka mu cases ngaezo mm. oyinza okunzika nga nantaba oba okitegeera mm. yakuba setment singa sotonga tezifaanagana kesi yalo niise bulime so naye kadaga baya kipinga quiet kibadde polisi okukola ebyayo naye tanakola nsobi yadde neegi kuba ababa nga byogerako singa nensobi zeyakoze wafuna pondo babumba yagamba osanga ne pali biji bakoze eki abifu <laughs> dc osanga ne pali basi jayogera ko osanga ne pali bi ya so bisele bimu kipinga kwati kiba kirungi kadaga ekiko kyo mukonera mu mm. so ne police sanga ajina fuya nindo ga kuruno kamera ba kamera nga wezi ovuka je abayo nayo nna nyina chendoza oba nyina chendoza zako wano nti okwefanyiza ko ne misange jibadde we jo kunonyereza kuva muguruma kubaani eh, n'abalala ba magala ba nebanda n'abalala naye waliwo omusango ogubadde recent doza mwaka gumu gwokka gwe guyiseewo hmm. ogwa nagirinya ne bawe kitayimbwa saalongo nti omusango ogwo nga bwe tuli ku mbeera eno eyokuba nti esaawa eno bali mu kunoonyereza buli kivaawe bakituwa n'ebirala ebiringa ebyo nti nawali baatuwa buli kimu kakati baba kutte bagenze ne babatwala ebattira obuntu ne bakola ki kamera ne zivaayo ne batulaga abantu buli kimu ne bakwata bakasolo mbajjukira ne hmm. babakwata ne batulaga kati bali, bali batano bali kumi mukaaga n'abalala nebatulaga kati kkooti yabaleese ne babazaayo ebintu ebityo kati sente tumanyi kikola ki kigenda maaso era ensonga yali esigaddeyo ku musango ogwo yali yakuba baani abakiri emabega nakigendera kyekyali kyakkiti twakimalaokakatiyes kakati mu kaseera kano tulaba omukulu ono batuwulira mu kaseera kano ebikola ki ebigenda maaso tukutya abalawe bati tugenda kuba tunoneza nekyala nekyala nekyala simu tugiina naye still ensonga ah, ezibulayo ku bano zefaanyizaako ezaali ku musango gwa nagirinya mm. baani abaakoze eki abakibadde makubanga ye yatta bakoze eki bamufunyirate kino ino kesi yino omwana ate yo nyangu mukosi nga kuyanagirinya kwali anagirinya abantu polisi beyalaga bantu babakiriza nti bebbo hmm. paka omusajja yali mukikooti nono gwe batulaga yali wanjawulo naye ono yakwatirwa nekizibiti hmm. teye kintu kizibu ngaekyo omusajja aza okusuulira ewakawe emundu nga tubbangako naye okubako omusango ogwo gwemundu nti siiyo oyinza okutunka nayo so omusajja aba yadde ayina omutwe kyangu naye kesi yabali ne pabic tyakiza abantu bebaalaga nga maybe polisi ebataddewo obutese buzebuze nti ekola mm. naye guno omusajja omuyina yagize tata womwana omuyina anti kadisawe bagamba tugenda kunoyeza bani abadde mabega waki olwekikolwa kino n'ekigendero kyakyo mm. n'ekigendero ekyabadde mu kutwalira ani sipiika oba okutwala omutwe ku palamenti kakati bino byonna nga wegambye nti tusobola okufuna ebirala byonna byonna byonna nebitufuna but ensonga ezo enkulu nga tezikoze ekyo nga tezirabisengeaulwegwasiyangakupeagalajinafuya polisi yaffe naye nina okukkiriza omuntu esoba nga esobola okukola independent naye erina ebigisukako nanzikiriza nyo mupoliisi hmm. nyo <laughs> njikirizaamu hundred percent era tuddangawo nogamba nja kujja obe kampala ogende ebuduuti olabe kukwata bajja kukwata no andisagaugambye osangaebimu enayotoka nengamba owaayi waliwo mungamba nti gubeera biyondi biyondi gundi yaweneŋamba ii ate ekomawaagala polisi newaba wamaji newaba ani abasajja baba bakugwa batendeka okumala ebbanga oba okitegeera era nzefe abali mu information nti abawulire mangi omusajja akwatira omwana ekaba era dduka nagende kalamojja polisi yo neemukwata ngaate bamutrakinga oba yasemuka ninga difference tuli kabala ni kama moja nene management sobola kulemererwa mm tiba chikuli mukasofu mtu ayino kujulize sisi wewe ndio msaji aina lilo inzo kana kogelea mtumie wewe yasaji aina na girinya wewe chitegera mm ije mtima ajaba wala bole yasaji abatu ni iba fika tia jina tiba chikulimba mm gujo kwato mu bibu nayo gwanu naji basiga dabala la ongame bamuyina ali ko police akanoko gelea mtumie mm nosangaolusa yogera yamutumye nga wamutawaana ngalogambo <laughs> okwatuukiriza <laughs> onagalusa ayina okwogera yamutumye nga tayogerekeka <laughs> naye nga poliisi mm. andri pasenti nze njibatwasi okay uh, yemboozi eyo uh, jagadde tujogereko nayo ate uh, empozi tuleme kubanga tugisuulirira baye abantu bayagadde nnyo okumanya ki ekigera mu maaso ku musango ogwo kuba gwabakutteko nnyo Eh, naddala ekyokuba nga ate kubanga ekyokusaddaka olusi abantu bakikola okadeera babaagala okukimanya ngebyavuddeko naye ate okutwala ku palamenti atenakyokyaliwo nga batabanamagoye ne marawi hmm. eh, bo tebalina mirembe bambi so nnyo ebitundu byabyo ebimu bivaako obugagga mwebale kubanga mugoberera